não tem nada a ver. Pelo seguinte, mesmo que for por dinheiro, qual o problema disso? As pessoas fazem tantas coisas piores para ganhar dinheiro. Se uma mulher gostar de um homem pelo que ele venceu na vida, por que, que a pessoa tem que gostar só do, do físico da pessoa, do rosto, da beleza que a, a, mídia divulga? Ela pode gostar da pessoa ter habilidade de ganhar dinheiro. É, o que há de mal?